Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dengan saya, saya Ramadan. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara unfriend atau meremove teman yang kurang atau tidak aktif berinteraksi dengan kita di Facebook. Ya, ini biasanya sangat berguna bagi teman-teman yang melakukan atau menggunakan Facebook sebagai kolamnya Oke langsung aja kita praktekkan caranya pertama kita buka dulu Google Chrome ya tunggu tunggu loading ya jadi buka dulu Google Chrome ya setelah buka Google Chrome pastikan dulu kita sudah loading di apa namanya sudah login di Facebook kita ya ya pastikan kita sudah login di Facebook kita ya jadi teman-teman sudah login lalu kita buka kurung baru lalu kita lihat sudut kiri ini ada ah, PPS tulisnya show application kita klik ah, lalu ini ada web store ya ini dia tampilannya kita klik ya uh, ini sangat bermanfaat sekali ya aplikasi ini untuk menyaring teman-teman yang benar-benar berinteraksi sama kita karena sesuai dengan logaritma Facebook semakin banyak yang berinteraksi sama kita itu semakin bagus oke di sini ada telusuri toko di sini kita klik di sini adalah untuk pencarian aplikasi di yang bisa digunakan di Google uh, apa di Chrome Web Store. Di sini kita ketik remover huruf kecil boleh juga remover frame teman ya frame dua ribu dua puluh ya tab di sini kita bisa juga ya untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita nah, juga karena kali ini kita membahas dengan bagaimana menunfriend atau menghapus teman yang kurang berinteraksi di Facebook dengan kita Oke, di sini ada pilihan ya. Kita pilih yang pertama, Facebook Friends Remover. setelah 2020, lalu kita klik di sini. Tombol biru tambahkan ke Chrome. Ya. Perhatikan sudut kanan ini. Kalau selesai terinstall, oke, okay, di sini ada notification. Lalu kita add extension. Setelah kita klik extension, perhatikan di sudut kanan ini dia akan muncul kalau seles sudah selesai di install ya. nah, jadi teman-teman bisa mengetikkan di pencarian di sini aplikasi apa yang dibutuhkan. Oke, ini sudah selesai, sudah ada notifikasinya. Jadi langsung aja kita klik di sini. Ya. Kita akan menuju ke dashboardnya. Oke. Uh, terus muncul lagi notification seperti ini, lalu kita klik allow. Oke, dia akan loading. Di sini dashboardnya sudah ada keterangan remove reference, discover all, contact support page. Oke, di sini akan kita perhatikan banyak data-data yang perlu kita ketahui dari Facebook kita. Saya hanya menggunakan salah satu Facebook sebagai Facebook saya sebagai contohnya. Jadi teman-teman bisa memilah-milah siapa yang perlu di remove, siapa yang tidak perlu di remove. Ya, sudah selesai. Di sini kita bisa baca data dari pertemanan Facebook saya itu totalnya ada 2000 pertemanan yang aktif hanya 190 yang tidak aktif adalah 1810 ini yang perlu kita saring bagaimana teman kita kalau perlu yang 2000 teman kita yang 2000 yang aktif ya nah di sini ada grafiknya cuman 190 yang aktif Oke untuk menghapus teman yang tidak aktif langsung kita klik ini remove files ya oke loading nah di sini banyak keterangan teman-teman kita yang sudah berteman dengan kita kita tinggal memilah memilah-milah atau memilih siapa teman-teman kita yang kurang aktif tinggal kita checklist nanti baru kita hapus ya contohnya ini ya ini contoh aja nah, ini ada kolom kotak kita checklist lalu kita klik tombol merah ini delete select ends ya sangat mudah sekali ya oke ada notifikasi apakah kamu benar-benar ingin mendelete satu teman kamu kalau kamu ya kalau kita yakin langsung kita klik delete oke dia akan bekerja loading oke okay, berhasil kita perhatikan data kita lagi total friends untuk kembali ke dashboard dia akan muncul lagi tadi teman yang aktif nih tadi 2000 jadi 1999 yang telah kita delete adalah satu sangat mudah sekali ya jadi teman-teman bisa praktekkan ya untuk mengulang cara yang sama sama tinggal klik remove Friends. Oke, kita pilih. Ini ada kolom kotak. Kita pilih siapa teman yang akan kita remove eh, atau teman yang jarang berinteraksi sama kita atau teman yang ya dulu kita sering friend friend tapi nggak kenal jadi udah saatnya kita untuk nah seperti ini nih contohnya setia selalu nih kan nggak jelas nih orangnya nih ya udah kita klik delete delete friends delete them tunggu bekerja Oke. Okay. Oke, okay, kita kembali ke data, ke dashboard, kita perhatikan. Teman yang sudah saya delete ada dua orang, dan ini total friend saya sudah berkurang jadi sudah 1958. Jadi teman-teman, eh, kuota untuk pertemanan di Facebook itu ada 5000 teman. Jadi kalau bisa kita saring teman-teman yang benar-benar aktif di berinteraksi di Facebook dengan kita. Itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah atau hubungi WA saya 0821 7225 9600.